Kush e shpiku tualetin? Ju lutemi bëni subscribe e sato. Nëse keni një sens humori të vogël, mund të keni hasur në legjendën e hidraulikut anglez Thomas Crapper, njeriu që supozohet se shpiku tualetin. Pasi krijoi tualetin siç e njohim ne, tregon historia, emri i tij u bë sinonim i aktit të përdorimit të tij. Por në realitet, tualetet rudimentare i paraprinë Crapperit me disa mijëra vjet dhe madje edhe tualetet moderne me ujë të rrjedhshëm i paraprinë asaj historie me disa shekuj. Pra, kush e shpiku vërtet tualetin? Tualetet më të hershme të njohura datojnë rreth pesë mijë vjet në Mesopotaminë e lashtë. Këto tenxhere të thjeshta, të stilit gropë, ishin të veshura me një sërë tubash të gjatë qeramike që pengonin përmbajtjen e ngurtë të derdhej në tokën përreth, ndërsa lejonin gjithashtu që lëngjet të depërtonin ngadalë nëpër vrima të vogla, raportoi revista Nature, hapet në skedën e re. Fatkeqësisht, emrat e atyre që i kanë projektuar i kanë humbur historisë. Tualetet më komplekse u shfaqën për herë të parë gati një mijë vjeçar më vonë, në qytetërimin e lashtë Minoan në ishullin e Kretës, më vonë u kapën nga grekët mikenas. Këto komode publike tregojnë provat e para të përdorimit të ujit për të larguar mbeturinat, një praktikë që u mor më vonë nga romakët. Megjithëse banjat romake ishin goxha të ngjashme me paraardhësit e tyre grekë, duke shfaqur rreshta stolash me vrima të vendosura sipër një kanalizimesh, ata kishin një risi të sofistikuar dhe kjo ishte hidraulika e centralizuar, Christoph Lüthi, hapet në skedën e re, një kanalizim dhe planifikues i infrastrukturës në Institutin Federal Zviceran të Shkencës dhe Teknologjisë Ujore, tha për Live Science. Kjo do të thoshte që në vend që secili individ të lante mbeturinat e tij me një tenxhere qeramike aty pranë të mbushur me ujë. Tualeti i parë modern me ujë u krijua në një mijë e pesëqind e nëntëdhjetë dhe gjashtë nga anglezi Sir John Harington, një oborrtar i Mbretëreshës Elizabeth I. Deri atëherë, gjithçka ishte me të vërtetë për gropa, tha Lüthi. Harrington kishte një model të tualetit të tij, Ajax, emri ishte një lojë fjalësh për një jakes, që ishte zhargon për tualet të instaluar në shtëpinë e tij dhe, më vonë, në pallatin Richmond, një rezidencë mbretërore buzë lumit në Angli. Thuhet se iu deshën shtatë, pesë galona, njëzet e tetë litra, ujë për t'u shpëlarë, dhe në mënyrë famëkeqe i mungonte një kthesë S, që do të thoshte se erat mund të përhapeshin përsëri në dhomë pa u frenuar. Ndoshta çuditërisht, Ajax kurrë nuk e kapi vërtet publikun. Në një mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e pesë, shpikësi skocez Alexander Cumming, nganjëherë shkruhej Cummings, paraqiti patentën e parë të flush tualetit. Dizajni i tij përfshinte një kthesë S dhe një sistem valvulash më të sofistikuar, të ngjashëm me ato në tualetet e sotme.